c'est pic de Diego. Vous savez ce que c'est le pic de l'aigle Allez la voir sur YouTube. Le pic de l'aigle, c'est. Bah, dis-nous. Bah, c'est un pic. C'est un pic. On vole des aigles. Ah. oui, parce que les aigles, ils vont haut. Non, ils vont haut. Non, mais en même temps, ça représente, si vous voulez, la mort quelque part et l'au-delà. Donc, il y a quelque chose dans la spiritualité. Si vous aimez la spiritualité, si vous croyez qu'après le... Euh, il y a la mort, et après la mort, il y a la vie. La lumière universelle Voilà.